دخلت اليوم كما قلت سيدي عمار سيدي عمار سيدي إيه. عمار آه، حمق يا سيدي عمار المقادير المقادير آه، ان شاء الله قاعدين نصلحوا نصلحوا وننظفوا تصليح شويه حيوط آه، تقطيش بيبان دهنانهم تسليقهم مده باش تمتد اكثر من اسبوع ان شاء الله من رمضان بحول الله الامور تتحسن ان شاء الله معناها نعملوا حاجه مزيانه وبلاد العربي تعاود معايا الجزائر لسنة 2019 احنا اليوم متواجدين في الحوم العربي حومة سيدي عمار في تظاهرة سميناها زينة البلاد في حومة سيدي عمار التظاهرة آه، هذه باش نحاولوا آه، نعملوا إعادة تهيئة تزيين للمدينة العربي آه، كما قاعدين نشوفوا المدينة العربي ديما برشا تعبة برشا لازمها برشا صيانة برشا جهد لإعادة تحييرها الحقيقه ادينا التظاهر عملنا انونس امبارح في الباج بتاع جسر سياده اليوم تفاجئنا بالاهالي والمساكين تاع الحومه اللي قاعدين يقدموا في العون ويعاونوا فينا باش نكملوها ان شاء الله جميع المواطنين ولاد الحومة كيف كيف آه، شاركت آه، غرفة الفتية آه، معناها بعض رجال الأعمال سي ناجح كريفة هذوما معناها سي محمد الحاج هذوما الناس اللي قاعدة تعاون وإن شاء الله ربي يبارك لهم والحومة ترجع نظيفة وترجع مزيانة بارك الله فيكم